сұрағансыңдар сендер не үшін сұрағансыңдар жұмысқа кіргенбіз қандай жұмыс таныстырмайсыңдар ма өздері бірінші таныстырсаңдаршы кән көлік көлік көрсет көлік көрсет көлік көлік көрсет камера болмайды ғой болмайды болмайды болмайды қандай заңда болмайды айтшы түсіндіріп айтшы маған қазақстан заңында болмайды қандай заң нақты камераға түсірмеңіз мен көрсетемін нақты қандай заң айтыңыз камераға түсірмеңіз көрсетемін нақты кімсіздер ішкі істер тоқтаңыз ішкі істер органдары туралы заңның он тоғызыншы бабында полиция қызметкері өзін таныстыруға міндетті көрген жоқпыз камераға түсіруге болмайды қалай болмайды қай заңда камераңызды алыңыз қай заңда айтыңыз қазақстан заңында сондай қандай заң мен сізге түсіндірейін сіз заңды білмейді екенсіз мен қоя тұрыңыз сіз білмесеңіз мен сізге түсіндірейін азаматтық кодекстің жүз қырық бесінші бабында жазылған мен сіз сөзімді аяқтайын сөзімді таныстырып жіберіңіз мен таныстырамын өзім сосын сізден полиция қызметкері сіз заңды білмей тұрсыз мен сізге түсіндірейін жоқ мен өзім таныстырдым мен танысқан жоқпын сізбен мен өзім таныстырдым мен танысқан жоқпын естіген жоқпын атыңызды полиция майоры медеуов жұбан мен сізге заңды түсіндірейін өзіңіз айтыңызшы сіз вакцина салдырдыңыз ба қолдан қолдан шашып қолдан шашып нәрсесі жоқ сөзімді аяқтайшы айтшы мен сөзімді ертең қара болып қалады тұмсығын шешіп біреуіміз бір бірге молдеке қой тұрыңыз қой тұрыңыз қалтамда тұр мен сөзімді сөзімді аяқтайыншы мен мен сізге түсіндіремін осыларға осындай жиын пиын ештеңе бұйырмасын оларға алладан жаза алладан жаза келсін бұларға жоқ қарабет боласыңдар алладан сендерге жаза келсін мынау коронавирустың қолдан қолдан улап өлтіріп жатқан машина көндіру үшін білесіңдер ғой сіздер иә мен сізге түсіндірем тоқтаңыз заңды білмей тұрсыз қойшы расстояние бастояние мен сізге түсіндірем тоқта тоқта мен саған түсіндірем тоқта стай ставим расстояние тоқта тоқта тоқта тоқта мен саған түсіндіремін қазір тұра е мен саған түсіндірем тыңдасай адамды азаматтық кодекстің жүз қырық бесінші бабында жазылған өтініш азаматтық кодекс жүз қырық бесінші бабында жазылған Есіңіз кім болады айтамын есімім тұра тұр айтсаңызшы мен Күлбай берғали қоғамдық белсенді кім Күлбай берғалимын көлбай берғалимын иә иә мен сізге түсіндіремін құлағым еститпеймін өтініш мен сізге түсіндіремін азаматтық кодекстің жүз қырық бесінші бабында иә. полиция қызметкерін біздің түсіруге қақымыз бар сіз қызметтік іс әрекетте жүрсіз түсіндіңіз ба заңды өзің білмейсің сен білмейсің өйтіп халыққа әңгіме айтпа бауырым жарай ма жоқ қолдан қолдан сен өзің жаусың ба балаңа салдыртпа ертең қараймыз балаңа ертең балаңызға вакцина салдыртпаңыз ол дүниежүзінің келісім шартымен келіскен бұл саясат жер бетінде халықтан азайды бұл қазақстанға арналмаған еді сіз біреуге жауап бермесеңізші мен біреуге емес бұл бар жерден барлық ғалым айтады жоқ мен сіздер келдіңіздер ғой бізге жай айтқан жоқсыздар тіке келдіңіздер камераға түсірдіңіздер дұрыс па жай келіп «Э, жігіттер не болып жатыр деп сұрауға болатын еді ғой отырыстың шіркін бұзып жатсыздар да шіркін бұзып жатсыздар аудан әкімінің орынбасары әдіскерсің әдіскер деген ол районада болады ғой районада болмаймын әдіскер деген районада білім бөлімі ма не кәсіпкерлік қолдау бөлімі дейді не қатыстыңыз ол сен мониторинг өтіп отыр мониторинг иә кім жөніңіз нұрсұлтан иә ішіммен жұқа бәрін деп ойлаған бәрі айтады екінші салық бәрін әркім өз басып алған өзі біледі ғой заңмен жұмыс істеп алдық болды заң қазақ жойыңдар жоқ заң қазақ деген мемлекет жойыңдар заңды бала шағаларға да заңды таңдауға салдырмасаңыздар сіздерді салдыртпа салдырып өз еркіңізбен салдыртқандар ауырып жатыр мен білемін үш адам ауырып жатыр таңдауыңыз мен білек бір адам ауырып өлейін деп жатыр салдыртпашы айналайын балаңа салдыртпашы ең бастысы біз жаңа шыға деген айтып отырмыз кім ұйымдастырды автобусшы автобус алып келсеңіздер мен шақырдым машина өзіңізді полиция подполковник алтынбай алтын бала полиция подполковник алтынбай көзіңіз көрсетіңізші ішкі істер органдары туралы заңның он тоғызыншы бабына сәйкес ішкі істер қызметкері адамдармен қарым қатынас кезінде куәлік көрсетіп жүрсіз подполковник айта беріңіз не болды қандай іс шара қандай іс шара құран оқыдық былайша дыбыс естілмейді тұрыңызшы қандай запрет қандай запрет не не үшін қазір құда күтуге құран түсіруге бұндай жиналуға көпшілік орында жиналуға жиырма алтыншы қаулы болмайды қандай кімнің қаулысы ол шымкент қаласының бас санитарлық дәрігерінің қаулы қаулы заңды ғой қаулы заң ба қаулы заң ба не ол қаулыға сәйкес қаулылар заңдар жоғары тұра ма заңдар жоғары тұра ма қазір қазір қаулыға сәйкес жұмыс атқарып жатырмыз төтенше жағдай кезінде мен түсінемін өйткені санитарлық дәрігердің несі заңды да иә өйткені эпидемия жаппай алдын алу үшін төтенше жағдай алынған қазір сондықтан санитардың қаулысы бұл жерде азаматтардың құқығын шектемеуі тиіс түсіндіңіз ба оны жоғары жаққа барып жоғары жаққа мен айтпаймын мен сізге айтамын сіз өкімет өкілісіз мен өкімет мен қаулы жеткізіңіз солай қалу бойынша келіп тұрсыз ойбой қалайсыз сіз білесіз ғой түсіндіріп өтіп қой балдарға салдыртайын деп жатыр ертең балдарға таңыз екіншісін салдырып қойдыңыз ба кәсіпкер қолдау бөлімі сол ағай бүгін ол қоныс тойын тойлауға келген едік тойлауға болғанда құран оқыпты ғой енді сол әрі қоныс той құран оқытып жаңағы карима деген аналардың көп балалы ананың үйіне келген едік мынау полиция қызметкерлері келіп жаңағы бір жиырма шақты адамбыз өзіміз сол жаңағы отырыстың несін шырқын бұзып санитардың қаулысын алға тартып бізді жаңағы таратуға тырысып жатыр иә э, полиция қызметкері азаматтық кодекстің жүз қырық бесінші бабының талаптарын түсіндіріп бере алмады не үшін түсіріп жатсыз деп сіз не үшін түсіріп жатсыз түсіруге құқығыңыз жоқ дейді шымкент қаласының ішкі істер департаментінің бастығы генерал майор жұмаханбетов осындай сауатсыз қызметкерлеріңе кішкентай түсіндіріп қойсай э, осы митингіге осындай іс шараларға болмайтын нәрселерге жұмсап олардың уақытын кетіргенше саяси құқықтық сондай бір сабақтар өткізсей неғыласын иә генерал майор деген неңіз бар лауазымыңыз бар осы қызметкерлерді оқытыңыз бос уақытында азаматтық кодекстің талаптарын түсіндіріп бере алмайды болмайды болмайды ол полиция қызметкерлеріне болмайды деген сөз болмайды ғой ол болмайды дегеннен кейін оны құқық тілінде уәждеу керек түсіндіру керек дәлелдеу керек міне осындай сауатсыз қызметкерлерді жинап сіз қалай шымкент қаласының қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз етесіз полицияның міндеті ішкі істер органдары туралы заңға сәйкес ә, қылмыстылықпен күресу керек қоғамдық қауіпсіздікпен күресу керек және ә, жаңағы қылмыстың алдын алу үшін осы үш бойынша күреседі ғой жаңағыдай ал мына жерде ешқандай сіздердің әрекеттеріңіз заңсыз анау полиция қызметкерлері айтып отыр вакцина салыңыздар деп олар не дәрігер ма олар кеп вакцина сал насихаттайтын жұмыс тобы ма бұл не бұл сондықтан ә, жұмыс жасаңыздар жұмаханбетов полиция қызметкерлерімен мына әрекеттеріңіз шектен шығу деп есептейміз бұл той емес нәйеті бір құран оқылған жиырма шақты адамның келіп шырқын бұзып бас көз жоқ түсіріп бізді енді қашып кетеді деп ойласа керек ә, құдайға шүкір қашпаймыз анау ә, шымкент қаласының барлық полицияларын жіберсең де қашпаймыз осы жерде қамалса қамалып кетейік дәл осы құран оқытып жаңағы осы дастарханға қатысқанымыз үшін сондықтан ә, э, жұмаханбетов мына қызметкерлеріңізді кішкентай сыпайылыққа неге шақырғаныңыз дұрыс келіп үй егесімен жай былай сөйлесіп э, жаңағы тараңыздар деп былай жай айтып ә, осындай осындай қаулы бар деп түсіндірсе мүмкін бұндай нәрсе болмас па еді бұл эфирге шықпас едім сол ағайын иә міне бізде осындай жалпы оңкес сауатсыз полиция қызметкерлерін жинап алған бәрі өз білімдерімен дегенге мен сенбеймін мен күнделікті қызмет барысында қолданатын заңдардың өзін білмейді мысалы ана таныстырған да жоқ талтайып тұрып алған бір ә, нағашысының ауылына келген адам құсап өзін қалай ұстауды да білмейді көрдіңіз міне өздеріңіз эфирде куә болдыңыздар ә, осындай шу шығарып азаматтардың ә, э, мен үрейін алып ә, осындай іс әрекеттер жасауға машықтанған біздің құқықтық мемлекетте бұл өте Э, қисынға келмейтін өте өрескел дөрекілік өрескел заң бұзушылық деп есептеймін шымкент қаласы санитарының қаулысы бар дейді шымкент қаласының санитарының қаулысы э, менің ата заңда баян етілген э, ең қымбат қазынам ә, еркін жүріп тұру құқығымды жаңағы осындай іс шара шаралар болғанда бұл мемлекеттік ресми іс шаралар емес қой азаматтардың үйіне құран оқытуға жаназаға баруға мен құқығымды шектемеуі тиіс ә, сондықтан осы нәрселерді сіздер э, мынау ескеріңіздер иә неге полиция қызметкерлері тікелей эфир түсіруден қорқады олар аштықтан жариялықтан қорқа ма олар мына демократиялық құқықтық мемлекеттің ә, жаңа құруға дайын емес па сол жағынан жұмыс жасаңыздар мынау ә, саяси құқықтық мынау баяғыда армияда жүргенде замполит дегендер болатын еді осы құқықтық саяси ә, жұмыс жасайтын қызметкерлермен сондықтан сол жағын ескеріңіздер келді ә, міне жаңағы үй иесіне енді айыппұл мүмкін салуы мүмкін өзі көпбалалы ана э, жаңағы осы вакцина мәселесіне де қарсы пікірін білдіріп жүрген азамат э, міне бүгін осындай болды жаңа алдында визит бойынша келдік деген бірақ негізі тікелей осы бізге келіп жатыр кел келген негізінде тікелей бізге өйткені алдында бір тексеріп кеткен екен телефонның бәрі тыңдауда ғой енді өздеріңіз білесіздер сондықтан бұлар арнайы келіп отыр дікең дікең етіп жаңағыдай біз дікең дейтін полициядан қорқатын азамат емеспіз мына іште әлі дауласып жатыр полковник мырза саған бірдеңе айтайын ба ә? халық осылай қарсы шыққандар үшін екі дүниенің жаназаның өзінде бақытсыз болыңдар құдай тамаққа қарсы шықтыңдар ғой құдай тамаққа Бұйырма сонда құдай тамақ сендерге бірге не тілесеңіз басыңызға айналып келіп соны құдай тамақ неге қарсы шықпайсыз той істеп жатса той бірдеңе істеп жатса да неге ой несанкционированный бірдеңе болса айтсаңдар болады да не мынау жүрсің е митингке е сағат болғанда жай келіп не болады ғой жігіттер сонша бір бұл жерде арақ ішіп жатқан жоқ қой ешкім екі сағаттан бері отырып ешкім үндемеді кетпеген жай жоқ қытай қытайдан басқа қазақстан бір нәрсе істей ала ма қытайдан ой сөйтсе апайға зиян тимесін бір ешқандай сенің жоқ бірақ ертеңгі ұрпақтарың бала шағаны ойлап мынау жақсыа ерікті болу керек жаңағы болмаса қарай беріп қолдас деп отыр ғой бұның бәрін өтірік беріңізші қолдас деп отыр ғой неғып соларға айтпайсыздар бұл тойдан неден ауырып жатқан жоқ адам салдырған вакцинадан ауырып жатыр өтірік бұның бәрі бір адам қайтыс болып жатса сендер жүгіріп барсаңдар сендер көмуге болмайды сендер адам жинауға болмайды десеңдер да қалай түсінуге болады мыналарың шектен шығу ғой шектен шығу конечно шектен шығу бұл бұл мәселені біз көтереміз бұл иә ол генерал жұмаханбеттің алдында ауыратын адам ауырмай қалды да ауырып қалды да ауырмайтын адам ауырмай қалды ма сонда сіз соны келіп өлетін адам өліп жатса соның жанына қаламын сонда не мақсатта келіп отырсыздар сіздер жанаданы болды жанаданы жоқ сіз өзіңіздің келгеніңізді обосновать етіп бере алмай жатсыз ғой сіз сіздің өзіңіздің келгеніңіз заңсыз ғой дұрыс па тыңдап болғанмен интернеттен де күніге тыңдап отырмыз неге вакцинаны президенттің өзі или анау бекшиндердің өзі цойдың өзі мойындамайды добровольный деп жазғыздырып алады не үшін неге мен мойнына аламын деп хотя бы поликлиниканың несінің аты тұрмайды ана жерде айтыңызшы менің қызым вакцина вакцинадан зардап шеккен вакцинадан да мен көріп отырмын иттің несін көрдік қызын ше өзім де иттің күнін кештім көрдік қандай екен. сол вакцина мәселесі осы ненің мәселесі ғой жаңағы карантиннің мәселесі оның бәрін қолдас деп халықты қолдан қысып отыр ғой бұл карантин не үшін ана базарға ашық қою үшін болды ашықта ол дискриминация біз сендерден көп білеміз ғой халықты тупой деп ойлайсыңдар ма заңсыз сенің келіп отырғаның құдайдан қорықпайсыңдар ма мен сізден ше бірдеңе сұрайыншы подполковник мырза бұл жақсы жақсы кісі тоқтаңыз сіз старшын қазір қазір болмайтын нәрсе қоя алмаймыз ә, бірақ болатын нәрсе қоямын мен сізге болмайтын нәрсе қоя алмаймын сіз қолыңыз сілтемеңіз азаматтарға мен сізге былайша сұра өтініш жасап тұрмын ғой мен сізге иә азаматтық кодекстің жүз қырық бесінші бабында не жазылған полиция қызметкерлері бізде түсіруге болмайды дейді жаңағы майор азаматтық қылмысты не жоқ түсіруге болмайды дейді не мен сізге айтып тұрмын ғой азаматтық кодекстің жүз қырық бесінші бабында неде жазылған біз сіздерді түсіруге қақымыз бар ма жоқ па соны айтыңызшы не үшін түсіресіз видеоға түсіруге құқығыңыз бар ма жоқ па не үшін жоқ түсіндіріңізші айт білесіз ба білмейсіз ба соны не үшін түсіресіз мен өзім құқығым мен бостандығымды қорғау үшін түсіремін келесіде сен бостандығымды қорғаймын деп бүйтіп түсіре беріп тұрсаң да жоқ мен айтып тұрмын ғой сізге қарсаңыз мен сізде ісім жоқ та сіз келіп бара жатсыз да жүгіріп келесіз да мен сені түсіріп жатырмын дейді сіз маған келіп тұрсыз сіз маған келіп тұрсыз онда бағыттаңыз сіз заңға сіз сізді ақысы сіз ақыңыз жоқ мен сіз айттым ғой мен сізге айтамын да жүз қырық бес не деп жазылған азамат полиция қызметкері азаматтық кодекспен келіп тұрмын ба мен сізге әкімшілік бұл кодекспен жұмыс жасамайсыздар ма сіздер мен азаматтық кодекспен жұмыс жасамаймын мен жоқ сіздерді түсіру кезінде ол заңда қолданылады ғой кодекспен қазір келіп тұрмын ғой ол заң қатысы жоқ па сіздерге қатысы жоқ ол заңыңызға мен сізге қазір айтып тұрмын ғой өзіңізге құқық жауап беріңізші сізге сіздер түсіруге болмай ма сонда біз заңсыз ба бағынбайсыз ба жоқ бізді сіздер түсірген заңсыз ба сонда айтыңызшы заңсыз ба сіз түсіргеніңіз неғып түсіреді мен кетіп бара жатқан адамды не үшін түсіріп тұрсыз сіз кетіп жатқан жоқсыз бізге келіп тұрсыз ғой сіз кім сіз менің артымнан келіп тұрсыз ғой сіз ә, біз отырмыз ғой сіз кетіп тұрсыз ғой қай жерге келдім мен өтініш қай жерге келдім мен айтыңызшы міне сіз мені шақырып алдыңыз генерал майор жұмаханбет міне подполковник мынау азаматтық кодексінің бізге қатысы жоқ мен кетіп бара жатқан адаммын дейді өзі бізге келіп тұр міне сіздерде міне мен сіздерге әдейі түсірдім осы әрекетті мынау азаматтық кодекстің талаптарын түсіндіріп бере алмады ешқайсысы мынау мобильдік топ иә мобильдік топ түсіріп бере алмады жұмаханбетов қолға алыңыз айтып отырмын ғой мынау полициямен сіз ешқашан құқықтық мемлекет құрып мына осы бізде шымкент азаматтардың қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайсыз иә сондықтан мына полиция қызметкерлеріңізді бірінші дұрыстап тәрбиелеп алыңыз ертеңнен бастап оқысын азаматтық кодекс қылмыстық кодекс осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бәрін оқысын себебі көрдіңіз мен сұрақ қойып едім телефонын алып жаңағы арандатуға тырысып жатыр арандату әрекеттерін жасауға тырысып жатыр ашу шақырып енді мынау адам білімі таяз болған сайын ол жаңағы адам агрессиялық жаңағы агрессиялық сипат алады бұл оқиғалар жаңағы осындай азаматтармен қарым қатынаста да сондықтан осы нәрсені ескерулеріңізді сұраймын ішкі істер министрлігіне осы қазақстан республикасының бас прокурорына иә осы мәселелерді ә, шешу керек ә, себебі мынау болмайтын нәрселерді бүйтіп ә, жаңағыдай дабыра қылып халықтың қорқынышын үрейін осы қашырып ә, мазасын алу бұл өрескел заң бұзушылық деп есептеймін мынау ә, саяси қайраткерлердің сөзі бар ғой баршамызды құтқарамыз деген желеумен заңдар жиі бұзылатын елде ата заңның ешқандай құны жоқ ешқандай мәні жоқ Э, сондықтан азаматтардың ең қымбат қазынасы құқығы мен бостандығын бұзбаңыздар барынша сыйлаңыздар э, мен мына келген мобильдік топтың ішінде бір дұрыс сөйлесетін полиция қызметкерін кездестірмедім ол қорлағаным емес өздеріңіз тікелей эфирде көрдіңіздер сондықтан айтып өттім несін қайталаймын жұмыс жасаңыздар алдымен иә халықпен сыпайы қарым қатынас жасап үйренсін бірінші одан кейін барып жіберіңіздер осы жаққа бұлардың енді түсінемін мен суббота воскресенье ешқандай бейбіт жиындар жарияланып еліміз бойынша ә, жаңа өздеріне көңіл бөлуге заңдарды оқуға мүмкіндігі бола бермейді сондықтан келіп осы жерге азаматтардың арасында өздерінің әлсіздігін осы жаңағы көрсетіп жатады иә э, сондықтан осы нәрсеге көңіл бөліңіздер бұл полиция қызметкерлері жалпы мынау осы құқық қорғау саласы біз еліміздің бет бейнесі осы еліміздің абыройы Э, сондықтан осы абыройды көтеру жолында иә осы жұмыс ұстаныңыздар деп сіздерге э, өтініш жасағым келеді сау болыңыздар иә аман болыңыздар иә әрқашан өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғаңыздар жаңағы полиция қызметкерлерінің төбесін көрсе қашып кете бермей өздеріңіздің құқықтарыңызды түсіндіріңіздер заңдарды ашып оқимыз бәріміз оқиық әйтпесе біз э, ешқашан азаматтық қоғамға құқықтық мемлекет құру құруға мынау халығын не істейтін мемлекет дейді ашықтық жариялық деп жатыр оның ешқайсысына біз жете алмаймыз азаматтық қоғам оянбай сол сау болыңыздар иә рахмет назарларыңызға иә қуанышты сәттерде жолығайық аман болыңыздар